しで <laughs> 目が 何も入れですいいよ、入れて、はあと3ぐらいあげたら終わりでは頑張ってね、れなちゃん今日行くんだよ、今日練習じゃないよ遠いよ、結構今日長旅だから頑張ってね、はい、終わります、はい 終わり8つかけ上りました、えー、終わったよ水をワークして手がれないはい大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫いいよかへんいつも開けてくれて だけ出そうかな冷凍庫の出せへんからうんそう私は いらへんってお出かけやすぐ家着くまでいません誰かについてやるってやめはいはい元気やな元気 Thank you. トロのやつもっとギュッとなってる。全然なら 水かけないで。そんなにバックしなくても。ナさんのがバックなんで一回ってこっちな動いてるな、動いてる動いてる。僕と鳥さんこっち側の方が。そうそうすえー、なー、ーちゃん、えーちゃん。大丈夫大丈夫。大丈夫だよ。 はい、ちょっと空飛びますよ。 <laughs> やって僕がならなさそうであのあーあーそうかじゃこれがいらんかったかもう取っちゃダメですかじゃあもうこれどうああそうしようかしどんつけするわいける緩めれるはい軽く緩めるそうです シートこっちもガムテ貼った方がいいで <laughs> おとなしなった。分かった。もうこれあとどうなるか分かった。 いはい。私は乗ってるだけ。大丈夫やで、ね。またそのボリュームで叫びながら行くんだな。うるさいなじゃない。いぞ。でもそこにも聞こえてきそう。確かに信号とかで止まったら止まりどころか。 あれみたいななんか声聞こえへかレイナさんお出かけやな車乗ってムテープちょうだい全然顔見ちょっと氷置いていいね とこうリアじゃない気づいてる全然気にしてないです <laughs> 見えへんな氷なんかもう眼中にない感じ <laughs> もう早速ね。早速。多いんだな。ハイエース貸す人もこんなになると。いい感じ使ってると思うんですよ。 万できるするだけやでドライブやな大丈夫ようん大丈夫よ、うん、とこよくな ットボトル練習で乗っときゃよかったねペットボトル練習確かに <laughs> 意外と乗りましたきついどういうか手鏡ぐらいちゃんぐらいそっちで作ろうかなえ、泣くよえ、泣くよ してくれなな中で勝手になっちゃう。はいでいて。を呼んでるですこれ。落ち着いて。目落ちる目落ちる目落ちるよ。はい大丈夫大丈夫。 さ出発です元気でねさっき見たけど走ったけど80ぐらいでもすごい暇だしはい閉めますねバイバイバイバイる見えるんだよねとかジュニアと違ページがあ みんながみんなの方が先に映るわ反射ではいああ大きい声でいってらっしゃい頑張ってね八時間出発って寒い忘れもんねかいパンと菓子しか入ってないパン <laughs> と菓子 忘れもんねえかいあれあっごめん俺携帯とか入れた <laughs> やばいそれはやばいえー、今からって言わないもう戻ってきてうんうん <laughs> ちょっとお二人さんなんかもたもたしすぎじゃないトイレ行ったああ変なこと思い出したちゃ 家ではってあとの飲み物は三重県出るまでに何回泊まるかな <laughs> もうそんな叫ばんでええがあれずっとあの中でずっとあの声だそう頭おかしくなるね <laughs> 泣き真似を習得できそうだけどな 歯も傷黒い歯でシートベルトにかぶって私のベルトやったこれシートベルトがどうなんですかベルトえ、ないやばかやばい飲めなバと思っラーメンレナちゃん。では行きますはい。はい 啊，班长。 い大丈夫大丈夫大丈夫動いとるもんなバイバーイ頑張るよって大丈夫よちょっと暑いなやっぱりエアコンかけてもらおうかなできます